взглядов с тобой звезды Тускнеют, поверь, просто Я все же нашел доступ Разгадал твои коды И зимы твои тают Я лучше других знаю Что будет потом с нами То, куда пойдем Когда я стану самым важным для тебя Когда я подарю тебе весь этот мир И ты поймешь Скажешь мне, что вот теперь и навсегда Мы будем вместе, будем вместе Ты ведь моя, ё, ё, как и я, только твое Счастье мое, ё, ё. мы всегда будем вдвоем Только мое, ё, ё. вся любовь в сердце твоем Только мое, только мое И мир вокруг тебя замирает Рядом с тобой а счастье Ты стала моей частью Я словно в твоей власти Ближе как никто ты мне И все, что мне так надо Чтобы ты была рядом Касалась меня взглядом Жарким, как звезда яркий Когда я стану самым важным для тебя Когда я подарю тебе весь этот мир И ты поймешь Скажешь мне, что вот теперь и навсегда Мы будем вместе, будем вместе Ты ведь мое, ё, ё, как я, только твое Счастье мое, ё, ё. мы всегда будем вдвоем Только мое, ё, ё. вся любовь в сердце твоем Только мое, только мое И мир вокруг тебя замирает Когда я стану самым важным для тебя Когда я подарю тебе весь этот мир И ты поймешь Ты скажешь мне, что вот теперь и навсегда Herz